الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله خير على الصلاة خير على الصلاة خير على الغلاء خير الغلاخ الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد إنك خير принимать это на большом деле. Guru Mm-hmm. mm-hmm, mm-hmm.